era wetuba tutunuulidde ng'ojjeko babuloga mu mawulire tebaliyo teri muntu ayogera mazima kati kira abadde musajja ayogera mazima mm. abadde aga nti oluwambwa nga kireriga okwetereza mm. kati era tugeramu misinga ekintu tekisangika mu uganda um, isma tumanyi tadeko ebintu byadde projekt ezenjawulo zadatadeko omukono mm. mugenda zongerayo oba tugenda zikomawo okuziwulirako nga olw'ekitiibwa kyebintu kyabadde alwanira abadde alwanira uganda okubeera ennungi i think abachikiriza mbajja kyongerezaayo mm. maaso kubanga nze ndi musajja wa saidi endala ŋanza omuntu naye mukufiirwa mm. ojja nobeerawo because fena tuli bana uganda mm. nomala wat Uh, oba wa nrm oba dp waki azilongaz okkiriza mu uganda black yero red kyekimatalinga ennyo gwenteekateekayo eryetya gyogenda okugattako kuziika ismail access ekisooka oli mukulembeze mu midia obaddemu ate era ngaomwenyumirizamu nga bwoganda nga division ebunamwaya tatawe asangibwa mu byalo ekkumi n'ebitaano mm. ebitwala bunamwaya division era kinkatakatako okuteekawo ekintu ekiyitibwa um, okukubagiza mm. kulwa bunamwaya division tulina kyetujja okontributinga kuziika ate n'okumugumya kubanga taata nange yangumyako ngaebiseera ebyo akalulu kantwala hmm. najja maka muno nansanga naga jacob kakana kakana toddamukola bintu ebyo nenzikakkana kati kulwataata hmm. nange namubeerawo because mulimu gwaffe fe abasigaddewo okumugumya okufirwako omuntu gwomanyi omwanawo hmm. kintu kyekimu kukyasingidde okubeera ekiruma kuba tosobola kutegeera kufa kujja nga kuzewuwo awo osobola okutegeera nti eh, gundi agenze naawe saayo n'oba ogenda fena lyekkubo abamu se bayinza okuba nti bafunye credit bafunye kyebaagala banend of the day katonda yasalawo ekintu katonda kyeyatonda ekyebbeeyi mu nsi gwe musayi gw'omuntu omusayi gw'omuntu tebaguzanyirako olero jakiyitako but end of the day nti abaana bo n'abazzukulu bo bajja kusasulya omusayi gwa isima era yonna gyoli tojjakufuna mirembe nti emirembe tojja gifuna mm. mpaka ngotuse maso ga katonda kuba ka fenali ekubo obugambo bwobusembayo mukama wange obugambo bwobusembayo obwange hmm. nkubiriza nnyo mbavubuka um, bannange mwena gye muli hmm. lwana entalo zosobola entalo zotasobola zireke hmm. kubanga kibi nnyo omuzadde okutunya mu ntaanayo kibi nnyo omuzadde okeera ku makyokwetikka ebizibu byo ngaomwana nenkubiriza abantu bonna gyoli uganda kati yafuuse ya black yellow red yakyuse ejuddemu omusaayi yonna entambula gyotambula tegeeza ku bantu abakumanyi nti ogea kutambula woti ne woti era tambula n'abantu abo abakusobola okuprotectinga eri taata wamumaka muno taata mukama katonda akugumye era nkusabira kyonna kyonna kyoyitamu kyakaseera kijja kuggwa fenali ekkubo nkusabira amaka go gabeeremu emirembe era nkusabira omusaayi gwa isima gwayiye gukyuse uganda mungeri mubendala tweyanza nyo tweyanzege mumbeera yonna yonna tukyali wanene oku spark tv era nga jagala otegeeza buli muntu ali eyo nti wano wetuli mumakezana e-, wewali amaka agaba isma olaxes jagala okubeera nga njogerako n'omwami wano gwebaŋambye ah, abadde nnyo mukwano gwa isma olaxes nga bakola bonna bonna emirimu era nga ye agamba nonaku